Yeah! Healthy. People are happier. Let's make it happen together. Yeah! Il cibo sano ti fa fare bene. Yeah! Incluyamos espacio digitalmente seguros. Yeah! Dit sociale liv er vigtigt. Når du trives, lærer du. Yeah! Šokime! I draugiška aplinkai gyvenimo būda. Yeah! Športanje je dobro za tvoje telo, misli in počutje. Yeah! European. Teachers. Care. About your well-being. Yeah. Yeah. Yeah. Yay. Yeah.